Şimdi durum

yeter yeter artık pes Aldırma düğme Allah hepinize güç versin. Hep ömür boyu koşun. Güzelliklerle. Allah razı olsun.